Witam serdecznie wszystkich na kanale Człowiek Myślący. Słuchajcie, nie było mi mm, jakiś czas, no, byłem na wakacjach i nic nie nagrywałem, ale postanowiłem coś wrzucić. Chciałem już coś wrzucić w poniedziałek, ale miałem problemy techniczne z e, dźwiękiem, z mikrofonem, bo nagrywałem ze słuchawek. Muszę Wam się przyznać, i ten dźwięk był e, gorszej jakości. Postanowiłem sobie zainwestować w jakiś tam lepszy sprzęt i kupić sobie taki fajny mikrofonik. E, dajcie w komentarzach znać, jak mnie słychać, czy z dźwiękiem jest wszystko ok. E, w niedzielę, w niedzielę wróciłem z wakacji i się e, załapałem tutaj na fajną debatę u Majka Satoshiego. Mm, debata, Mike mm, rzucił jakby rękawice tutaj społeczności Hex Misji, głównie X Groszowi, i kto chciał przystąpić do debaty tutaj ze społeczności, to mógł jak najbardziej przystąpić. Skorzystałem tutaj z zaproszenia, za to też Mike'owi, y, Mike Wielka Piona, dziękuję bardzo. Y, no powiem Wam, debata bardzo długa, bo 4,5 godziny. Było y, bardzo fajnych, wielu ciekawych ludzi na tej debacie, których też nie znałem, ale by, byli też znane osoby. No, wiele się działo e, na tej debacie. E, debata głównie miała na celu e, wyjaśnić tutaj samemu Majkowi, jak i gościom, którzy zostali zaproszeni, jak i wszystkim, którzy subskrybują kanał Majka, temat Heksa, czy Heks jest Ponzi, czy nie jest Ponzi. Coś było też wspomniane odnośnie Pulse Chain i Pulse X. No i powiem Wam, że mm, już teraz mogę to powiedzieć, że Mike e, wcześniej powiedział, że wejdzie w ten projekt, jeśli tutaj społeczność go przekona, ale niestety na Hex na Telegramie e, zapytany, czy wejdzie Mike ze swoim kapitałem w Hexa, Mike powiedział, że niestety projekt go nie przekonuje E, wiele osób było na nie. E, krypto DAO bardzo się wypowiadał e, w sposób taki troszeczkę prześmiewczy odnośnie tego, mm, tego projektu. Portfel Kowalskiego. Kowalski też był bardzo źle nastawiony, jeśli chodzi o całego Heksa. Y, I powiem wam, no pewnie mają do tego prawo, każdy ma do tego prawo. Mm, oni chcieli się tutaj dowiedzieć, czym jest HEX, y, co HEX y, daje, jaką ma wartość i co wnosi tutaj do świata krypto i czy jest tym Ponzi, czy nie jest. No powiem wam, że w mojej, w mojej opinii HEX jest produktem. HEX jest skończonym produktem na sieci Ethereum. Wiadomo, że większą podaż tokenów ma e, tutaj Richard, ale w większości projektów e, założyciele trzymają większość e, tokenów na swoich portfelach i oni mają jakby większy dostęp do tego, także też mogą w każdym momencie zrzucić i wiele projektów by upadło przez taki ogromny zrzut ale y, no, czy to jest Ponzi? Ja uważam, że to nie jest Ponzi. Ja uważam, że y, to jest nic innego jak y, prosty DeFi na, na Ethereum, na sieci Ethereum, prosty staking, prosty smart contract, który nam jasno i wyraźnie mówi, że poprzez staking na określoną ilość dni otrzymamy tyle i tyle heksów. Nic tutaj nie jest, nie jest wspominane o tym, ile my zarobimy na tym projekcie bo e, tyle ile będzie heks kosztował, e, takie, takie będziemy mieć zwroty z naszej inwestycji. E, I jeśli wystejkujemy sobie odpowiednią ilość heksów, no to jeśli heks osiągnie jakąś cenę, no to będziemy o tyle do przodu. No na tą chwilę powiem Wam, że heks jest po bardzo dużej korekcie. Jest w okolicach 5 centów, no, no w okolicach 6. <clears throat> w ciągu miesiąca 60 2%. Cofnął się tutaj z praktycznie mm, o, maja, czyli sprzed roku, 13 e, maja kosztował taką samą kwotę przed tymi bardzo dużymi wzrostami. No i do tej ceny się tutaj cofnął. Czy to już jest e, koniec? Tego nie wiemy. Wiemy, że z, z większości stejków, ze średniej stejków y, ludzie stejkują na okres minimum 5 lat, taka jest średnia. Mm, większe portfele jakiś czas temu się kończyły, y, duże dosyć stejki, może dlatego stąd, stąd cofnięcie y, tego, cofnięcie tutaj ceny ale też nie ukrywajmy, że jesteśmy w takim rynku, jakim jesteśmy i Bitcoin tutaj walczy w okolicach 30 tysięcy. Sobie możemy spojrzeć, tak, no przebił 30, wczoraj już był znowu na poziomie 29 tysięcy, Ethereum 1800, no i jeśli to jest jakiś mm, taki bear market i Bessa, e, no to, no to wiadomo, że wszystkie inne tokeny będą zjeżdżać. XRP zjechało do 40, BNB, Cardano, wszystkie tokeny, Solana bardzo mocno zjechała, Tron, mm, także dużo, dużo, dużo tokenów mm, też jest bardzo mm, duży minusie, no i nie ma się co dziwić, że, że Hex cofnął się do 5 centów. <clears throat> I moje, moje, moje zdanie na temat, na temat całej tej debaty E, jest takie, no, że debata była ostra momentami, e, ale w fajnych, w fajnych momentach się to wszystko wyluzowało. Mike tutaj trzymał odpowiedni poziom, oczywiście. E, nie obyło się bez jakichś większych wulgaryzmów, chociaż Xrosz tutaj przeklnął, <laughs> gdzie wielu ludzi było w szoku, no ale czasami człowiek potrafi, znaczy no ma jakieś takie wystarczy jeden zapalnik i czasami się coś można podjarać i, i dlatego tak to wychodzi. E, chociaż e, uważam, że tutaj mm, i X-Grosz i Optimizing e, efekt dobrze tutaj wypadli, bronili, bronili tutaj jakby tego projektu, tej użyteczności. No było też tematów odnośnie samego Ryśka, E, ja też tutaj się wypowiadałem i mogę to powtórzyć, że no nie ma co oceniać człowieka po wyglądzie, e, czy ktoś się afiszuje w jakiś sposób na Twitterze, e, ma do tego prawo, czy chce sobie kupować buty na koturnach, jakieś inne fajne ciuchy za tysiące dolarów i torebki, to jest jego i wyłącznie sprawa ale uważam, że dalej, mm, w dalszym, w dalszym ciągu uważam, że Ryszard jest gościem inteligentnym, e, który wie co robi. E, wiadomo, że to jest jego biznes, to jest jego e, budowanie wyobrażenia swojej tutaj osoby w mass mediach. On ma taki, mm, można powiedzieć, ma taką wizję na, na siebie i też pewnie ma to gdzieś, jak, jak to ludzie odbierają. I wiele ludzi Y, ocenia właśnie tego y, gościa po tym, jak on wygląda, y, w co się ubiera i co zamieszcza tutaj na Twittera. Jednych, jednych to denerwuje. Wie, wielu ludzi, którzy siedzą, mm, czy to w heksie, czy w, zainwestowali w fazie poświęcenia w Pulse Chaina i w Pulse Xa mm, im to przeszkadza, no bo test, y, testnet się skończył, mm, wszyscy czekali i czekają dalej na odpalenie sieci, no ale ta sieć niestety mm, jeszcze, jeszcze nie została odpalona i wiele ludzi y, to denerwuje, że Rysiu właśnie zamiast się zająć mm, startem sieci, to y, pajacuje tutaj na Twitterze. No, zapewniam Was, że na pewno jego cały team bardzo mocno Mm, ogarnia ten temat, bo to nie jest y, wypuszczenie tokena i zrobienie produktu, jakiegoś smart kontraktu, tak jak Hex, tylko to nie ukrywajmy, jest cały y, cały łańcuch, y, cała kopia sieci Ethereum, jakby nowy blockchain, do tego PulseX, kopia Uniswapa i to na pewno wymaga wiele więcej pracy. I dlatego myślę, że to, że Rysiu robi, co robi na Twitterze, to na pewno jego cały team skupia się na tym, żeby tą sieć jak najszybciej e, przy, przywrócić do życia w realu. E, bardzo fajnie się tutaj wypowiadał Wesley. Pierwszy raz miałem styczność poznać e, i usłyszeć mm, Wesley'ego, ale fajnie też powiedział, E, że HEX jest e, czymś, co ma dać zarobić kasę, e, potem fajny temat się z tego jakby tutaj, <clears throat> przepraszam, fajny temat powstał. No bo nie ukrywajmy, też już to mówiłem w jednym swoim odcinku, że jednak jesteśmy tutaj dla kasy, mało kto jest tutaj dla technologii. Wiadomo, że ta technologia dla nas coś wnosi i wniesie to dla świata całą, całą nową E, bankowość opartą na DeFi, e, smart kontrakty, to wszystko będzie, będzie się rozbudowywać i będzie jakby wchodzić e, w, w struktury jakieś mm, ekonomiczne i tutaj jakieś inne tutaj podmioty gospodarcze, banki, firmy, to wszystko będzie z tej technologii korzystało, ale no, większość ludzi, którzy jest w rynku, patrzy na portfolio, patrzy na to, żeby E, gdzieś wejść e, w jakiś projekt i zarobić po prostu hajs i potem ewentualnie się skeszować i wyjść na przykład sobie do Bitcoina i budować sobie portfolio e, w tym Bitcoinie. Także no, powiem Wam, zachęcam do tej debaty. Jest, jest, jest troszeczkę długa debata, 4,5 godziny. Ja dopiero dołączyłem mm, po jakimś czasie. Znaczy, byłem tutaj w sumie od samego początku, tylko że miałem właśnie problemy techniczne z mikrofonem i nie mogłem się tutaj udzielać i dopiero potem sobie pozmieniałem jakieś tam e, słuchawki i coś tam zaczęło działać i gdzieś tam się wypowiedziałem. E, też nie chciałem upublicznić swojego wizerunku, no ale tutaj potem e, musiałem się przełączyć z zaproszenia tutaj od Majka na Zooma i ten Zoom, który, który, którego używam i jest, jestem na nim zalogowany, no to mam tu po prostu zdjęcie i potem się moje zdjęcie tutaj upubliczniło. E, I, powiem wam, no debata naprawdę, naprawdę fajna, wiele merytorycznych wypowiedzi. E, były też e, jakieś takie mm, docinki z, z, z, tutaj ze strony CryptoDodo, przynajmniej ja to tak odebrałem. Tutaj Xrosz się, się właśnie musiał mocno E, jakby skupić na tym, żeby, żeby odpowiedzieć w jak najprostszy sposób i wytłumaczyć tutaj CryptoDodo, czym jest HEX i e, jak on to widzi. E, oczywiście nikt do niczego nie naganiał, nikt tutaj nie dawał żadnych zapewnień co do, co do tych projektów. Mike chciał się po prostu dowiedzieć, E, czym jest hex, czym jest pullchain. Też e, w ogóle wielkie, wielkie podziękowania tutaj dla Majka za to, że Mike tworzy takie tematy i robi takie debaty, live'y, gdzie wiele ludzi może się tutaj dowiedzieć, że nie zamyka się na różne e, inne jakieś projekty, jak widzi tutaj inne społeczności, które gdzieś tam sobie coś tworzą i gdzieś w jakichś tematach się udzielają, no to y, Mike właśnie wyciąga do nich rękę. I to jest fajne, y, to jest fajne, bo tak powinno być, bo mm, no Mike ma też duże zasięgi i wiele jego tutaj ludzi y, mogło sobie odpowiedzieć na pewne pytania, które ich nurtowały albo gdzieś słyszeli odnośnie Hexa, odnośnie Pulse Chaina. Tutaj na czacie oczywiście było bardzo dużo osób, które drwiły tutaj z Hexa E, no, z, wiadomo, jeśli ktoś nie jest przekonany do czegoś, to będzie się w jakiś inny sposób wypowiadał. Ma do tego prawo oczywiście, e, ale zawsze, zawsze warto się zagłębić i e, nad danym, nad danym projektem zrobić sobie research albo właśnie wskoczyć na taką debatę i posłuchać sobie ludzi, którzy już tam w tych projektach są lub, lub mieli styczność z tymi projektami. Bardzo fajnie tutaj Optimising wyjaśniał E, pytania, które tutaj inni uczestnicy zadawali. Mm, dlatego zachęcam, można sobie przesłuchać e, tą debatę. E, możecie zostawić jakiś komentarz pod filmem odnośnie tej debaty. Mm. Co tutaj jeszcze mógłbym, mógłbym dodać odnośnie właśnie Hexa i, i, i Pulsa? No, puls, wiadomo, wszyscy czekają na odpalenie sieci mm, w czasie rzeczywistym. Podobno deweloperzy i cały team pracują bardzo mocno nad tym. E, tutaj nie może być żadnej pomyłki, bo jeśli wystąpi jakaś pomyłka, to, to nie będzie to na pewno dobre dla całego mm, pulse i dla e, wszystkich tych, którzy liczyli na coś innego. Dlatego moje zdanie jest takie, że sieć niech E, niech ten termin będzie przedłużany do tego momentu, aż e, oni wszyscy, tutaj mówię o całym teamie, którzy pracują nad Pulsechainem, dopracują go do, do, do naprawdę, wyszlifują go idealnie i wtedy, żeby e, po starcie nie było jakiegoś fakapu, no bo to może się źle skończyć tutaj dla całego projektu. Mm, no Hex, ja Wam powiem, ja mam sam stejki, ja w Hexie jestem od samego początku, ja dostałem Hexy za E, Bitcoina, nie było ich tam dużo. E, potem sobie troszeczkę tych heksów wystejkowałem, mam jakieś pomrożone, nawet niektóre stejki mam na 10 lat. E, najdłuższy stejk chyba jest na, na 10 lat. Mam kilka mniejszych, które się w jakimś krótkim czasie kończą. No, czekam też na, na kopię tych stejków na sieci Pulse Chain. Mm, dalej nie dokupuję. E, kupiłem też, e, powiem Wam, na górce, e, jak było to całe tutaj FOMO, za kilka dolców wszedłem w Hexa, którego też zastejkowałem chyba na 4 czy na 5 lat, ale wchodziłem w okolicach, powiem Wam, no 30 chyba tutaj, 29, 30 centów, jakoś tak, także jestem na tym akurat na tym temacie i na tym stejku jestem bardzo mocno pod wodą. E, no nie ruszam tego, stejki, znaczy heksy mi się stejkują. E, I tyle jeśli chodzi o, o moje podejście do, do heksa. E, heks daje dalej 38% w ciągu roku od zastejkowanych heksów. Nikt nigdy nie mówił, tym bardziej Rysiek nie wspominał nigdy, że heks Mm, będzie y, taki taki zwrot z inwestycji przyniesie, czy, czy tyle i tyle człowiek zarobi w dolarach. E, o tym nigdy nikt nie, nic, y, nic nie było, żadnej wzmianki, nikt o tym nic nie mówił. E, tutaj też na, na debacie e, Mike poruszył taki fajny temat mm, odnośnie tego, że człowiek, właśnie tyczy się Ryszarda, że on teraz chodzi i y, się afiszuje tym, że projekt zrobił y, ileś tam 10 tysięcy procent od startu. Y, no tak, tylko że mm, na samym początku Ryszard nie wspominał o tym, że ten projekt zrobi 20 czy, czy 30 czy E, ileś tam tysięcy procent, e, tylko dopiero zaczął mówić o tym, jak ten projekt po dwóch latach zrobił taki wynik, no bo dlaczego miałby nie mówić z drugiej strony? Każdy by przecież e, po zrobieniu czegoś takiego ze swoim projektem, takiego wyniku w takiej ilości procent, no to każdy by wspominał o tym i by się w jakiś sposób szycił, ale też jak już tak Y, rozmawiamy o tym, y, no to nie było żadnej wzmianki na początku, tak samo teraz y, tyczy się to samo Pulse Chaina, Pulse Xa, że to zrobi tyle i tyle procent. To te kwoty padają z ust ludzi, którzy w to zainwestowali, którzy gdzieś tam słyszeli o tym projekcie że tyle może zrobić, że zrobi tyle samo Pulse Chain i Pulse X jak, e, jak e, Hex, e, no ale nikt tego nie wie, sam Rysiu nawet tego nie wie ile to zrobi, po prostu musimy poczekać na rozwój sytuacji, na wystartowanie sieci i dać temu czas, pół roku, rok, dwa lata. Może no, jeśli jesteśmy teraz w beście i będziemy, będziemy mieli jeszcze jakieś większe spadki, E, i wtedy ta sieć wystartuje, czy wystartuje to w tym roku e, przy najmniejszych spadkach, tak samo jak to miało miejsce z heksem bo dokładnie e, Rysiu wy, wycyrklował start heksa w dołku Bessy i potem jeszcze od startu heks przecież spadł chyba z 90 80% i dopiero za, zaczął się rozpędzać po jakimś czasie, no i do tych jego górek zajęło mu to dwa lata, no ale to było już wtedy można powiedzieć, y, trwała bardzo mocno hossa i były duże wzrosty na Bitcoinie, dlatego też wszystkie projekty rosły, w tym Hex. I może będzie tak samo z Pulse Chainem i z Pulse Xem. Rysiu będzie czekał na, mm, na dołek y, tutaj, jeśli chodzi o Bitcoina, na jeszcze, jeszcze jakieś większe zawirowania na rynku i wtedy może wypuści tą sieć, bo chce, bo chce tak samo to powtórzyć. I też trzeba wspomnieć o tym, jak yy, wspomniał tutaj na debacie Optimising że no, mm, musimy być też przygotowani, wszyscy, którzy siedzą w tym projekcie, którzy brali udział w fazie poświęcenia, na to, że może być jakiś rak pól, czy jakiś tutaj zrzut, nawet e, minus 90%, nawet od e, fazy poświęcenia, tak, że będzie, będą wszyscy tutaj pod wodą i to dużo, no ale to tylko będzie mm, dobra okazja na to, żeby odkupić. E, ci, co się wysprzedają, no to pewnie niektórzy już na, na to liczą, tak jak Optimising powiedział, że będzie czekał wtedy z kasą e, na odkupienie e, tych puls Chainów e, i puls Xów. Także musimy być też na to przygotowani, że to może też jeszcze spaść poniżej, poniżej ceny z poświęcenia, mm, jeśli chodzi tutaj o pulsa. I, I tak to może wyglądać. No, na tą chwilę nic nie jesteśmy w stanie wywnioskować, no bo ta sieć jest closed, ona nie chodzi, jest zamknięta, jest mm, gdzieś tam w fazie dopiero e, budowania i, i, czy to już jest ku końcowi, tego nikt nie wie. Miało to wystartować, nie wystartowało. E, no niestety musimy czekać i, i dać temu czas. Ja Wam powiem, e, w rynku krypto mm, nowy, nowi słuchacze, bo starzy już może wiedzą, też widzę, że coraz więcej subskrybentów dołącza do kanału. Bardzo się z tego powodu cieszę. E, ale ja jestem od 2019 e, roku tutaj w rynku i powiem wam, że dużo się też nauczyłem. E, przede wszystkim cierpliwość. To jest, to jest chyba klucz do tego, żeby być cierpliwym. Nic więcej. Jeśli, jeśli jesteśmy w jakichś projektach, jakichś shitcoinach, no to nie oczekujmy tego, że jeśli to nie wzrośnie, no to E, będziemy zawiedzieni, bo musimy wiedzieć o tym już na samym starcie, że wchodzimy w jakieś gówno coiny, no to musimy brać to już na klatę od samego początku, że to może szczycić do zera i może być z tego wielkie gówno. E, ale jeśli wchodzimy w projekty, które mają jakąś wartość, e, coś, coś wnoszą w rynek krypto i są, mają jakiś fundament, jakby na przykład tutaj pierwszy lepszy nasz król numer jeden Bitcoin, E, no to musimy poczekać. To jest cierpliwość. Jeśli nie zarobiliśmy w tej hosie, zarobimy w następnej. Musimy podejść do tego długoterminowo, a nie krótko, już zaraz, już teraz, już dzisiaj bym chciał, bo kupiłem Shiba Inu, czy kupiłem coś, się nie strzeliłem, kupiłem na górce i to spadło do zera i jestem wkurzony, wychodzę na stracie i krypto jest lipa, e, bo większość osób tak robi bo nie potrafi brać tego na chłodno, nie potrafi y, sobie dać jakiegoś większego horyzontu czasowego, y, bo w każdej inwestycji liczy się, y, liczy się okres, liczy się termin, liczy się cierpliwość. No i Wam powiem, że tego mnie rynek nauczył. Nie miałem jakichś większych tutaj, powiem Wam szczerze, w top, jeśli chodzi o kryptowaluty. E, to, że jestem na minusie, na przykład teraz na heksie e, i steak, który jest zamrożony, e, troszeczkę zmalał w wartości dolarowej, ale cały czas heks produkuje mi tam te swoje heksy. Do stejka zostało kilka lat lub tego mojego największego kilkanaście. No bo dyszka to już też nie jest, e, nie jest to krótko. E, też nie wiem, czy ten projekt Hex będzie jeszcze trwał za 10 lat, bo to się bardzo szybko zmienia, bo na tradycyjnym rynku rok czasu, e, to w krypto to jest miesiąc czasu, miesiąc w krypto to jest 10 lat na tradycyjnym rynku, bo taki rynek jest bardzo dynamiczny, bardzo zmienny. <clears throat> No i tak to, e, słuchajcie, wygląda. Dlatego e, wszystkim życzę bardzo dużo cierpliwości, przede wszystkim cierpliwości, e, zimnej głowy, swojego podejścia, swojego, swojego jakby takiego przemyślenia. Jeśli ktoś ma jakiś problem z danym projektem, nie wiem, nic o tym projekcie, to, e, czy nie rozumie tego projektu, no to warto zaczerpnąć jakieś właśnie opinii ludzi, którzy, którzy robią jakieś researche, którzy gdzieś tam mm, poruszają się w tej e, sferze e, krypto i zwrócić na to uwagę, ich posłuchać. Oczywiście nie słuchać w sensie porady, tylko przesłuchać w sensie merytorycznym i to jest, i to jest cały klucz, I, i, i podchodzić w sposób inwestycji z zimną głową, a nie na gorąco i, i nie podkręcać się jak, jak mm, jakby e, mały chłopiec, który dostał cukierka i się cieszy e, i myśli, że za chwilę ten cukierek znowu do niego wróci, a tu niestety po cukierku został papierek. Jest wielkie rozczarowanie, jest, jest płacz. A powiem Wam, że dużo osób E, dużo osób tak podchodzi do tych inwestycji, no i potem, potem wypisują w komentarzach różne rzeczy, y, są zbulwersowani y, tym, że stracili i obarczają kogoś, no ale no niestety y, no to jest złe podejście, no bo nie można obarczać nikogo poza sobą. Także słuchajcie, tyle ode mnie, jeśli chodzi tutaj o tą debatę. E, no debata była w niedzielę, dzisiaj jest środa. E, nagram odcinek, dzisiaj go za chwileczkę wrzucę. Oczywiście też wszystko, co wypowiedziałem, nie jest żadną poradą inwestycyjną. Tutaj w odcinku są to tylko moje przemyślenia, którymi się dzielę tutaj razem z Wami. E, I powiem Wam, że pod wczorajszym filmem mm, X grosza. E, X grosz wrzucił wczoraj film e, Klon Hexa, podąża za mną na własne ryzyko. Film ukazał się wczoraj. Ja tutaj ten film skomentowałem, że dla mnie też wygląda jak DSP. E, na DSP miałem w topę, powiem Wam, 10 tysięcy tronów, a to było jakieś 250 dolarów, e, taka kwota. E, nie wchodzę, napisałem, że nie wchodzę tutaj, dziękuję, Fold, w takim rynku jak teraz, tylko BTC. No i tutaj X grosz napisał mi, że, że czy mógłbym zrobić materiał, dlaczego nie wchodzę i podaj przykłady tych co się wysypały u siebie na kanale, a ja dla równowagi tematu polecę Twój materiał. Tutaj Kryptostolejarz, też mój subskrybent, e, podpiął się też do tego, e, do tego komentarza. Ja oczywiście odpisałem, że jak jutro dojedzie mu mikrofon, dojechał, e, nagram odcinek o tym mm, tutaj całym produkcie osobno nagram, wypowiem się, co ja o tym myślę, jak ja widzę ten projekt e, i o projektach, które, e, które gdzieś tam były projektami e, według mnie no nie wypałami, w które też wrzuciłem, bo tak jak tutaj napisałem w DSP wrzuciłem, to był bardzo podobny schemat, jeśli chodzi o ten, o ten projekt Avarice E, I nagram, nagram filmik, wrzucę, nagram też Wam kilka filmików, bo widziałem, że tutaj kilka osób na, mm, pod filmem u ich grosza mm, wrzuciło też w jakieś, mm, jakieś projekty i też z tego po prostu skorzystam. O tutaj, że e, jakiś kanał domyślny, jakiś subskrybent e, u X grosza, że dużo było takich kopii Hexa, DSP. No ja akurat zrobię też odcinek na temat tego DSP, e, Aksjony, Vice, Rex, tokeny i te po prostu też e, zobaczę, co to były za projekty, bo w te akurat nie wchodziłem, nawet o nich nie słyszałem. One się tutaj gdzieś powielały w komentarzach. E, tutaj tak, że był już taki projekt na BNB, nazywał się Rex, także go też wrzucę na tapetę. E, i zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ja osobiście nie wchodzę w, w, ten projekt e, tutaj, oczywiście też e, nikogo tutaj nie odpycham, każdy może sobie czy poświęcić swoich kilka BNB, czy podążać za x groszem, ale oczywiście na własne ryzyko, bo to też nie jest żadna porada inwestycyjna ale ja osobiście od tego projektu, y, w ten projekt nie wchodzę. Powiem Wam, że teraz y, w takim rynku, jak jest teraz, jedynie jak mam jakiś, jakiś kapitał luźny, y, to wchodziłbym w bitcoina i akumulowałbym bitcoina, nie żadne altcoiny, no ale Xrosz, wiadomo w tym filmie, bo oglądałem filmik, powiedział, że miał gdzieś jakieś takie dwa BNB na portfelu, które może gdzieś tam sobie E, wystejkował, czy gdzieś sobie je kupił za jakieś tam grosze, czy gdzieś się zdobył, e, no to sobie postanowił wrzucić w taki, w taki projekt jak, jak Avarice. E, I, I to tyle. I słuchajcie, tyle ode mnie. Wrzucę, wrzucę dzisiaj ten filmik. Zabieram się zaraz za nagrywanie drugiego, drugiego filmiku tutaj odnośnie tych projektów. E, I, I co? I postaram się go wrzucić e, jutro. Także tyle ode mnie. E, dziękuję oczywiście za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki. Miłej środy Wam życzę. Myślę, że mikrofon daje radę. Napiszcie może w komentarzach, jaka jest jakość dźwięku. Także tyle ode mnie. Miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.